ये एक एक शॉट होते हुए बदबू जाएगी बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रन लो <laughs>

कितने शानदार विचार रखते हैं जी पुदीना पुदीना बंका कोनी से अंदर कोनी से मज़ा आया खत्म तो जेब तो खत्म थोड़ा थारा मूड खराब कर दिया आगे आया देखा आपने लापरवाही का नतीजा है

ये अपनी अलग ही धुन में हमारे वाह क्या सीन है है है ये है

ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ

देखा आपने लापरवाही का नतीजा है मजा आया एहे रहा नहीं जाता चल चल चल

हमारा सेकेंड लास्ट सीन शूट होने जा रहा है उसी की तैयारी चल रही है वीडियो का लास्ट सीन शूट हो रहा है